सकते धर्म का प्रेम का धर्म प्रेम का धर्म क्या होता है अगर भगवान ने हमें अपने परिवार में जन्म दिया है और लिया है तो हम थोड़ा अपने भगवान से भी पहले प्रेम कर कर और अपने परिवार में प्रेम करें प्रेम धर्म का अर्थ यही है सबसे प्रेम से बोलें सबसे अच्छा भाव रखें और मीठी बाड़ी बनाकर मुस्कुराकर उससे बोलें और अपना जो प्रेम है जताकर कहें अगर आपको कोई दुख है तो आप अपने परिवार से प्रेम से कह सकती हैं कि माता पिता हमें ये दुख है हमें ये तकलीफ़ है तो आप माता पिता अगर प्रेम होगा आप सच्चे मन से भाव से प्रेम से भगवान से अपने माता पिता से प्रेम करेंगे तो वो भी हमारा धर्म है कर्तव्य है और हमारा भाव है तो प्रेम शब्द शब्द का अर्थ क्या हुआ है कि तथास्त प्रेम शब्द का अर्थ है जिसको सर्वप्रथम हम अभिव्यक्ति एकता के आनंद में सींचते हैं एकता के आनंद में रहकर हम सीखते हैं और कहते हैं मेरे हृदय का अर्थ क्या है जगा दो प्रेम जगा दो प्रेम समझ कर हम ये अर्थ जानेंगे धर्म जानेंगे हमारे यहाँ क्या रीत है क्या रिवाज है और क्या धर्म है इसीलिए हम इस प्रकार प्रेम का अनुभव कर सकेंगे सर्वता अनुभव एकता में जी सकूँगा एकता के लिए हम मर भी सकेंगे एकता के लिए अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं मैं चारों तो हमारे ऐसे कितने युवा हुए हैं समाज में परिवार में उनकी मिसाल नहीं है देखिए सैनिक लोग अपने चलते चलते प्राण गंवा देते हैं प्राण दे देते हैं अपनी प्राण की आहुति लगा देते हैं प्रेम करती हुई नदी है वह तालाब नहीं और वह प्रेम की भावना है वह अपार नहीं तो माँ बाद में पिलाने दो प्रेम को जागृत करो प्रेम को सींचो प्रेम से सबको जागृत करो हमारी प्रेम की भावना प्रेम का धर्म यही कहता है हमारा धर्म शास्त्र ही बताता है बड़े बूढ़े आदर सम्मान सहित हमें यही कहते हैं कि प्रेम से रहो लड़ाई झगड़ा मत करो दुनिया में आयो कहते हैं समुद्र से भी जो नदी है वो प्रेम करती है ये जाकर सात समतल तल में जाकर मिल जाती है तो प्रेम से ही धीरे धीरे वो सींच कर अपने प्रेम में मिल जाती है इसलिए जीवन हमारी आनंद में है अविराम है उस हम जीवन को प्रेम में सींच कर और सद्भाव से भक्ति से शक्ति से अपने जो है ताकत से सीख सकते हैं ये हमारा प्रेम भाव जागृत रखें एक दूसरे की प्रति सद्भावना रखें हमारा ये प्रेम का भाव आपको पाए अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब बोलो सतगुरु महाराज